Salut! Um, astăzi vreau să-ți vorbesc despre a gestiona. Um, mie nu-mi place cuvântul ăsta pentru că um, în perioada comunistă mama era contabilă și mie nu-mi plăcea meseria ei. Cred că nici ei nu-i plăcea foarte tare. Um, însă dacă dau o altă conotație la acest cuvânt, a gestiona înseamnă a ține cont de suflet, ă, corp și minte. Pentru mine, a gestiona aceste trei lucruri, ca să zic așa, ă, e cel mai important ă, și cred că e important și pentru un actor să să fie foarte conștient ce gândește în clipa aia, ce simte și să fie atent și la corpul lui. Mm-hmm. Pentru mine asta înseamnă a gestiona. Pentru tine ce înseamnă a gestiona? Ciao!